Jetzt machst du gleich Ding. Keine Sprit mehr. Dann müssen wir laufen, Chat. Aber sie, sie laufen wir, ne? Kein Problem. Ich hab kein Problem mit. Bing. Komm. Komm. Komm. Lass die Klinge klingeln.